doon. Ako dito sa patrol box. At na! Gusto Oh, ayan na, naka-live, naka-live, naka-video lang yan. Video lang yan, ha? Thank Ay, adultos apoyaron vidas, ¿verdad? Digo, para apoyar. No. said, you No, no, no, no, no, no, no, Oh my god! Wow! Nalubog na ako. Ha? Nakakaupo na ako. Ben! Nakakaupo na ako sa baba. Ikaw, Daddy. Po? O, di ba ganun lang? Nasa nababa ako eh. Ganun lang. One, kahit tatlo. One, two, baba, baba, baba, three, go. Nakatayo. Nakatayo. Eh, ganito mo yung paa mo. Eh, ganito mo lang. Hindi, eh, oh, ganito mo yung paa mo. Sige, one. Sige, one. Two, three, go. Ulit, Hi. Ay, bigyan. Balik. Kembel. One, two, three, go. horsey! Horsey, horsey, horsey, horsey! Angel. Eh, bam bam. Hi guys. Ito kami sa Tagay time. Ayun yung tumayo. Ah guys, umayaw na kami sa pool kasi mainit na. Grabe naman yung itim. <laughs> Hindi. Punta kami sa taas. Sa, kami na room namin. Happy birthday to me again. Eh, <laughs> eh. Upload kita sa YouTube. Hilaw muna kayong kanina. Hi, hi. Hi kay Angel at kay Bemben. Hindi mo kami. Agad-agad, hindi ah. So. Wala sa yung card? Sa akin. triplets. Kami ang triplets.